ለሰዎችም በጎ ስምረት ለሰዎችም በጎ ስምረት ለሰዎችም በጎ ስምረት ለሰዎችም በጎ ስምረት ክብር ባርያም ለእግዚአብሔር ሰላምን በምድር ለሰዎችም በጎ ስምረት ለሰዎችም በጎ ስምረት ለሰዎችም በጎ ስምረት ለሰዎችም በጎ ፈቃድ ደስ ይበልሽ ቤተልሔም ተወለደ ጌታ ተወለደ መድኃኔዓለም ተወለደ ጸጋ ሞላ ድሃዋ ቤት ጌታ ሰባት ምስኪኗን ሴት ወለደ ጌታ ኢየሱስ የእኛ ንጉስ ተወለደ ጌታ ኢየሱስ የዓለም ንጉስ ተወለደ ጌታ ኢየሱስ የጽድቅ ንጉስ ተወለደ ጌታ ኢየሱስ የእኛ ንጉሥ ብርሃን በራ ለዓለማችን ተገፈፈ ጨለማችን በኃጢአት ታስሮ መሰቃየት ተወለደ ጌታ ከእንግዲህስ አበቃለን ንጉስ ተወለደ ጌታ ኢየሱስ የኛ ከበረት በከፋው በጨካኙ የሰው ልብ ኦ ኢየሱስ አንተ ልታድነን አማኑኤል ከእኛ ጋር ሆንክ። ኦ ኢየሱስ ተወለደ ጌታ ኢየሱስ የእኛ ንጉሥ ተወለደ ጌታ ኢየሱስ የዓለም ንጉሥ በሞት ጥላ ተቀምጠን ተወለደ ጌታ በጭንቀቱ ውስጥ ተውጠን ተወለደ ጌታ እግዚአብሔር ወልድ ወረደልን የጽድቅ ፀሐይ ወጣልን ተወለደ ጌታ ኢየሱስ የዓለም ንጉሥ ተወለደ ጌታ ኢየሱስ የኛ ንጉሥ ተወለደ ጌታ ኢየሱስ የጽድቅ ንጉሥ ተወለደ ኢየሱስ የዓለም ንጉሥ ያያሉ ዕውራን ድንቅን ያያሉ ዱዳዎችም ያወራሉ የምሥራች ይሰብካሉ ንጉሥ ተወለደ ጌታ ኢየሱስ እኛ። ክብር ባርያም ለእግዚአብሔር ሰላምን በምድር ለሰዎችም በጎ ፈቃድ ለሰዎችም በጎ ፈቃድ ለሰዎችም በጎ ፈቃድ ለሰዎችም ክብር በሉ በታላቅ ባሪያም ለእግዚአብሔር ሰላምን በምድር ለሰዎችም በጎ ፈቃድ ለሰዎችም በጎ ስብረት ለሰዎችም በጎ ፈቃድ ለሰዎችም በጎ ስብረት ደስታ ላለም ምድር ተቀበይ ልባቼ ሆን አዘጋጁ በአንድነት ዘምሩ መዝሙር መዝሙር ላይ ነግሷል። ሰዎች ዘምሩለት ያለ ሜዳ ተራራውም ደስታውን ይናገር ደስታ ምድርም ሽሸበር ምድር ምድር ሐዘን ይራቅ ምድር ከሾህ ትረፍ በረከትን ይዞ መጥቷል መርገምንም ሊሽር መርገምንም ሊሽር መርገም መርገምንም ሊሽር ሃሌሉያ ወዳጅ ጻድቅ ፈራጅ ሕዝቦን ሊያገለግል የክብሩ ኃይል የጽድቁ ምች ፍቅር ከላይ ወርዷል፣ ፍቅር ከላይ ወርዷል፣ ፍቅር ፍቅር ከላይ ወርዷል። አጨብጭቡና ተቀመጡ። አሌሉያ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። ደስታ ለዓለም ጌታ መጥቷል። ምድር ተቀበይው፣ ልባችሁን አዘጋጁ፣ በአንድነት ዘምሩ፣ በአንድነት ዘምሩ መዝሙር መዝሙር ለሕፃኑ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ምናልባት እንደ ዓመት ባል ብቻ አስበነው ካልሆነ ህፃኑን ለማክበር ከሩቅ ቦታ ሰዎች መጡ። ክብር ለህፃኑ እያሉ ከሩቅ እኮ ነው፣ ስንቁሉ አለቀባቸው። በቃ ከሩቅ ቦታ ለኢየሱስ ክብር ያዩት ነገር አለ። እሱ አማኑኤል የሰዎች አበሳ ከዚህ በኋላ እንደገና ላይነሳ መጣ። እስቲ አጨብጭቡ እባካችሁ። እኔ ደስ ብሎኛል።